大臨時で憲法の修行に励んできましたでも大臨時憲法には素手の憲法ばかりでなく武器を持ち戦う技もあるのです だけさ。平気平気ほら、この通りそんなことよりさ、帰るぞ嵐に学べ孤独のコンポあっああ ま俺じゃねえ何してんの何ってコンの稽古をしとったんじゃそうこのを持って戦うんじゃは武器の祖と言われるぐらいで武器を習うにはから始めるのが一番いいとされてるんだけっま珍味やら宇宙には悪いが 今にかけてはこの俺が一番じゃなそんなこと誰が言った今この俺が言って聞こえなかったんかはあやいやい今笑ったんはお前か夜なスズメが怯える ざなやつめ。初めて見た顔だが、新しく入門してきたやつかおい待てお前もこう思ってるんじゃから、少しは使えるんじゃろ俺のことを笑った以上、どれくらいの腕だか試しちゃう来い <laughs> この野郎来ないならこっちから行くわ お前には根本は向いていない諦めて他の修行に励むんだななんじゃとまあまあここは任せなさいこういうキザな野郎は大嫌いなんだ老中お相手申すはあどっちもどっちじゃなあありゃりゃりゃりゃりゃりゃりゃ できる今は武器といってもあくまで手の延長根本的には素手で行う憲法と同じだなるほどまた本で読んだんかいやこの場合分かったふりをしてる方がかっこいいあや珍味です行ってお相手願いますお前が珍味か あの紺の使い手何者ですかなうんすごい腕だあれだけ打ちまくったのに全然当たらない珍味右の足首を痛めているなどうしてわかるんだろうわずかだが 動きに不自然さが混ざってるチミそんなご宅に耳を貸すなそうだやれやれ今だ 話にならんな何者じゃ素直じゃな珍味の婚はまことに珍味の性格でしょうな素直すぎるん好き嫌い好き嫌い好きやっぱり珍味は私のこと好きなんだ次はラオチュン番 好き嫌い好き嫌い好きじゃーんラオ注文かモテモテで困っちゃう次は本命中の本命龍海様無益に花を殺すな殺すってそんなオバーな私には花が痛がっている姿が見える 目をつむってみるがいいそうすれば花の気持ちが見えてくるはずだ見えないか目が見えるというのもかえって不便なものだなえジンミ待てよジンミあんなやつに構うなほっとけよ たはリキ素敵な名前私は目が見えないだがたとえ目が見えなくともその他の感覚を研ぎ澄ませばいろいろなものが見えてくる気配音匂い目だけで物を見ている人よりむしろよく見えているかもしれないよ 柄にもなくお説教してしまった失礼したなお嬢さんおお嬢さんこの心よい響きたまりませんわなんとこの野郎何しやがんじゃ花にも命があるお前たちの足で踏みつけにしてよいという方はない 花花の命なんて心の優しい人だ勝負の続きをしたいのなら別の場所でただし今度は手加減はしないぞはいちょちょっとあんたたち勝負ってこの人目が見えないのよええー、関係ないことだ私の全身が目なのだから が渡してあげるわ悟空はい力様力様、はあ、ありがとう大地たまりませんわチェ裏切り者が全身が どこからでもかかってくる 器一つ乱れてないぞピック様素敵うっとり目が見えないというのに何という動きだこっちの気配を完全に読み取られてるそうか気配だ気配を利用するんだおいチンメのやつ何をする気じゃ2本のコンを使えばリキさんを惑わせることができるはずだリキ様危ない、うん こうすれば気配は一つでも攻撃は二つだ そんなまやかしが通じるほど梱包の道は甘くないぞ珍味今度はこちらから行くぞ がネズミをいたぶるようなもんじゃないかやめろ手出しは無理金太 珍味は預かっていく心をときめかせるには激しすぎるお方だわ。 間もなく嵐が来る私の目が見えないことにこだわっていたら何度やっても私の婚を防ぐこともできないぞチンピキさん私とお前では戦い方に差があるのだ戦い方の差答えは自然の中にある 自然の中にある珍味がまだ戻らんとはいこの嵐の中どこかへ連れ去られたままどうか捜索に向かう者の手配をいらぬしかし大僧正様くどい去れ はっしかし珍味は一体どこにん何者じゃ私めは力と申しますああなたがあの根本の鬼と呼ばれた世に並ぶ者なしと言われた達人よ諸国修行中に立ち寄ってくれたのだ 明日にはまた旅に出るそうじゃ親身には時間がないのう。だけど力さんとの戦い方の差を見つけるまではここを動かないぞあんな大木が風に。 がっしりした大木が竹れるぞ持ちこたえた折れないあの大木でさえ折れてしまったのになぜだなぜ折れないんだ風の吹く方向に素直に体を曲げて逆らってないんだ 動きは竹と同じなんだ押せば引き引けば間髪入れずに打ってくるがむしゃらに対抗しようとしてもダメなんだどんな攻撃にも対応できるようにこちらは常に自然体で臨むべきなんだ分かったぞ力さんの言おうとしていたのはこのことなんだ珍味どこにいるんだ 珍味こいつ生きてやがったか心配で飯も喉を通らなかったわ嘘つけ丼飯5杯食ってから出てきたくせに <laughs> ではこれより珍味取り木の模範試合を始める 半試合じゃなんて言うけどどうして俺たちがあんなキザな野郎と珍味の試合を見学しなくちゃいけないんじゃバカらしいわまったく模範試合なら当然この私の出番のはずなのにな、珍味はあの風連堂で竹を見てきたと言いましたが、うん、攻撃を受ける時は相手の力に無理に逆らおうとせず自然体で攻める時は 反動で勢いよく戻ってくる竹のように素早くラララララララララけっおおかしたははははたた竹が元に戻るように 援したって珍味そんなキザなに負けるなどうした珍味 こんなものも避けられないのか親が殺されちゃうよこのままでは親身の目を見ろはあの目はいまだに闘志が失われていない証拠見た目だけにとらわれず本質を見極めようとしている目だ親お前は竹に何を見てきたお前が学んだのは半分に過ぎない半分 ら何か他に残りの半分は一体何だそれさえ分かれば力さんの攻撃もくよどみなくコンを回転させてまるで円を描いているようにそういえばあの竹もそうかチミ頑張れチミ 親身の動きが良くなりましたなついに悟ったか一連の動作を途切れさせないために全体の流れを円にするんだ以前の珍味の勘は直線的すぎた直線的な動きは流れが止まるので隙ができる根本の動きとは円を主体とするのだ円には無駄な動きの入る余地がない これこそが漢方の真髄なり漢方の真髄漢方の真髄 この男から何を学んだはい心の目をうんまた旅に出るのかはい私もまだ修行中の身ですから神髄を極めさらにその先を目指すか達者でな大僧正殿もでは珍味は盲目の棍法の達人力から 本質を見極める目を教えられました力はさらなる修行を積むために再び旅に出かけましたその背中に道を極める者の孤独をふと感じる珍味でした